ta a sadire sadire ana gini ngai gini ani mo ya nya uri yate telefon ga de ngai gile tamata Allah harashet silren agda la qarida agda gogon gini de bitela ramada ngai gini qayb tela dharrada ngai gini nugu ka agda gogon ngere bitela ngu de qadina tunga jam da children ana gin nga kina na yara ni ara per ya dara la la ka ka dara kan ka da dara ni tia kala kal Thank you for Save the Children for the goats that you have given us. Because these goats are going to produce for us the milk. And the milk we are going to sell and we get some little money that we are going to support our children to buy the books for them. And these seeds, we have produced our vegetables. We are now able to change diets. Ya ya arno tunga sopi aselre ayena kiringa kinei moyinga kinei unu gawri ata dal tenke ade ala karno ya ngara kina ala karano woy ala karang tunga sida tunga kidade kina ayena kina ya, yawa kinei nugu dal tunga yawa inka